и шла Россия вперед, земли русские вождь все соберет Поднимайся, народ, перемены грядут Наше время пришло, русские идут Уважайте наш выбор, у России свой путь Русский дух не задуть, россиян не согнуть И никто не посмеет поднять на нас кнут С гордо поднятым флагом русские идут Против подлого зла зажмем кулаки Оторвись от сахи, выходи, мужики Пусть на наших врагов небеса упадут Раступись, темный мир, русские идут За свободу свою, за отчизну свою Собирайся в поход, против зла на войну Все святые России нас на подвиг зовут Сохрани и спаси русские идут. Если Родину любишь, если ты патриот, С нами весь Дагестан, весь чеченский народ. Русы белые в бой, последний пойдут, Восхищается мир, русские идут. И не важно, татарин ты или башкир, это наша страна, это наш русский мир Наши боги России победу пошлют Расступитесь, враги, русские идут Путин нас позовет под передний восход Троекратно ура, Россия вперед И пусть недруги наши с поля боя бегут Слава России! русские идут У России свой бог, русский дух и душа Пусть завидуют нам, в липком страхе дрожа Мы другая реальность, высота и высот Как портал в другой мир, Россия вперед Я горжусь русский я, я в России живу Моя родина здесь, за нее я умру И я Кадыров, и я Путин, миллионы нас тут Замирает душа, русские идут Решил нас не понять, им нельзя объяснить Наша родина здесь, как Россию любить Нас не надо судить, всех нас ждет Божий суд Расступись небеса, Русские идут, русские идут.